momento está isso, está certo. Fazer o Isso. Vamos lá, colocamos em cima do, aqui agora. Pezinho, ó, levantado, fica meio. Aqui, ó, bota a mão aqui no bumbudinho, a mão em cima coxas, do joelho, a coxas. Olha pra parar. O texto não rolou com vocês, foi muita brincadeira. Estou pedindo para fazer um negócio sério e brincadeira. Né? Eu não quero saber quem foi que estava indo. Todos vão pagar, por causa de um pagador. Certo? Né? Estica a perna esquerda, direita, abrir. Aqui, ó. Aquilo não dá para fazer, porque eu estou de Não Vamos fazer um movimento de diversificado. Aqui, presta atenção. Ou seja, ele como um cobaia. Ficou correto, ficou correto, correto, correto. Levanta a cabeça aqui. Aperta, perna, presta atenção. Tem que ficar na linha do seu ombro. Aqui, ó. É você, isso. Aqui, ó. Se eu for minha perna para lá está me ajudando em nada. Então tem que ser aqui, ó. Por quê? A cadeira dele, da estratégia, tem que dirigir o joelho quando ele pegar o pé. Os outros tem que ser assim. Então pegue os pés, pega o pé com as duas mãos. Estica o joelho, ele não pode ficar dobrado. Vamos lá. Não, quem não conseguir, pega na canela. Vamos lá. vai vir. 500 campeão? Vamos lá. Joga aqui um pouco para frente. Não pode jogar de vez. Está doendo? Um, dois, dica para alguém. Você tem que olhar, olha, Я выдаю снимать его в руки. Двадцать больше. Два. Ум. mediunidade do Doutor, é o nome de uniforme coreano. Japonês fala de mono, que também é errado. Né? E o uniforme japonês fala aqui. E monta era aqueles que mostram os roupões que as mulheres usavam, né? usam para né, skate. Os americanos, como sempre, né? se meteram onde não devem. Aí muitos ficaram no uniforme. Está muito uniforme, Lorena? Está pequeno? Ficou pequeno? Você? Eu estou pedindo. não fica aqui nem aqui embaixo, aqui no meio, também não encostado. coisa parecida e diferente ao que aconteceu. Preste atenção na aula de psicológica, esse cara aqui. Preste atenção! no que eu vou fazer é priorizar. Isso aí é o que vai ter exame de imagem. Eu mostro que Louvadia. A gente tem uma pessoa que não gosta, que não sofre, né? Falei, Nordeste do Brasil. quê? Vou ser chamado. Mas isso that. Joguei cansado aí? Ah, era o que tá eu não disse. Salmo 5, 31. O tempo pra caramba. Atitude é o nome da base. E que o Decolor sempre tomou o nome primeiro da base, mas é depois tomou o nome da defesa. Né? Então, atitude vai ser o nome da base. A aqui é o nome da defesa, defesa base. Daqui. Tá né? Para ela que vai deixar aqui, ou isso aqui, vai ser base. Que a base técnica é igual. Tá? Igual não, parecido. Parecido. Tem alguns movimentos. são parecidos com o cara aqui passear. Então, perna esquerda, mão esquerda, três. Agora, certinho comigo. Volta lá. Na Subir. não ser amarelado, mas com as suas necessidades. Tudo! Aqui, meu filho, sabe tá o que estou fazendo? uma defesa meio. De dentro para fora, agora iremos fazer a outra defesa. Meio. De fora para dentro. Com o plomo aqui. A mão vem aqui, ó. E defende. Volta. Defende. No aqui, a mão vem nesse bloqueio. Não Você quando não vem. Fazer aqui, ó, do meio. Ó, aqui, ó. Direção do ombro. Então, ela vem e defende. Passa volta, desenho, não importa bem rápido, vamos pegar com tempo. Não! Avança! Uh! Não! É como se fosse um martelo, você vai dar uma martelada. Vai! да и тогда мы хотим на бронь. Ну, вот здесь у меня, да, на бронь. А вот здесь, у мамы.